ერთადერთი საკითხი რჩება ღიად, ეს არის უსაფრთხოების ოფიცრების დანიშნვის თემა, რაზეც ჩვენ კიდევ უნდა გავაგრძელოთ მსჯელობა. დანარჩენი ყველა რეკომენდაცია, რომელზედაც საუბარი ყო იურიდიულ კომიტეტში, რომელთაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ თავაზობდით, რომ ძალიან კაფიოდ მოხდეს კომპეტენციათა გამიჯდა და უფლებამოსილებების გაწერა, გაზიარებულ იქნა